というわけで皆さんはじめましてあなたの心にいるハートこの度コンパイルハートの公式バーチャル YouTuber に任命されました赤いメガネの社長の一声で生まれたコンパイルハートの最終兵器イルハートだよ イルハートはこれからこのチャンネルを通してコンパイルハート好きのみんなはもちろんまだ出会っていないみんなにもコンパイルハートの素晴らしさをお届けできたらいいなって思ってるんだというわけでみんなどうですかこの格好このネクタイとかお尻のかぼちゃパンツとかねかわいいでしょ の姿は実はネプテューヌシリーズなんかを手がけてくれたつなこ先生がデザインしてくれたんだほらくるくるくるでもってそんなつなこ先生からメッセージをいただいてますヒルハートもまだ見てないんだよねはじめましてイルハートちゃん 今回まさかのバーチャル YouTuber ということで私としてもとても嬉しく思います常々興味のあったバーチャル YouTuber のデザインをお願いされた時に思わず渡した没絵がこんな形になるとは世の中わからない 大好きとにかくこのチャンネルではコンパイルハートのゲームの初回なんて定番のものからゲーム業界の闇を探るインタビューコーナーなんかを行う予定なんだこの世の地獄ゲーム業界をみんなに伝えちゃうよミルハートが きなコンパイルハートのゲームどれも素敵で勇気あふれるゲームばっかりで大好きそんなゲームを選んでくれたみんなと一緒に喜びを分かち合えるのが何より嬉しいって思ってるよえー、っと具体的に ゲームとかスマホのか知らないしうんいや確かにやってないのは言ってなかったですけどえ首ふざけんなよ責任者だ大好きあ改めましてコンパイルハート非公式バーチャル YouTuber のイルハートだよこれから イルハートとコンパイルハートのゲームをたくさん遊んで一緒に楽しさを分かち合っていこうイルハートがコンパイルハートのゲームやってないってバレた手前このままじゃ本当に打ち切りもあるからみんなチャンネル登録お願いしますまたあの恥ずかしいのあるの たな心にイルハート次回更新もよろしくねダンスとかですかうんあんまりやったことないですけどね試しにはい、いいですよ おいおいおいおい